අර විසල් මාසේ ඒකෙදි ජල උත්සවයේ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවානේ. ඒ හින්දා අපි අර ටික අලගාර ටික කොටසට ඔවුත් මගේ අවධානය යොමු කරලා මට ටික ගන්න. කාල සීමාව තුළ පවත්වලා අවසාන සභාව නිත්‍යානුකූලව කරනවා නිලවසෙන් තුන මාසේ ඒ නිසා නිලවසෙන් සභා කාල සීමාව අවසන් වෙන්නේ මේ මාසෙන් 19 9 ඒ නිසායි මම එහෙම සඳහන් කරේ ඒ නිසා එහෙම අවසන් සභාවෙන් කියනවා යම් කිසි විදියකින් වෙනත් විද්‍යානුකූල ක්‍රමවේදයකින් සභාව රජයේ විසින් විද්‍යානුකූලව කල්දැමීමක් සිදු කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම දහම් දරුවන් පස්සේ සභාව ඉසුරන්ට නීතියානුකූලව සභාව ඉසුරු අන්නට කටයුතු සිදු වෙනවා ඒ නිසා මම හිතනවා අපි පසුගිය කාල පරිච්ඡේදයේ තුල සිල්දනාම එකතු වෙලා අපි විවිධ පක්ෂ නියෝජනය කරාට උත්තම කණ්ඩායමක් හැටියට කටයුතු කරමින් ඔබ වැඩ කොටසක් පල්ලෙකුල කොටාසයකට සිදු කරා. ඒ සිදු කිරීමේදී ඔබ සියලු දෙනාගේම දායකත්වය කොට ඉහළින්ම ලැබුණා. ඒ නිසා මම ඒ ගැන අගය කරනවා. ඒ වගේම අපේ සභාවේ කටයුතු කර නිගන්තුමිය මෙලට මෙතිවරණ කාල පරිච්ඡේදයක් ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිබෙන නිසා යටවත්තේ සභාවට අවකාලිකව මාස දෙකකට තමලා තියෙන ඒ වගේම යටවත්තේ නිගම්මිය මාස දෙකකට පැමිණලා තියෙන නිසා මම හිතනවා එතුමේ ඊටාම ලක්ෂ නිසා අපේ සභාව මේවනට ලොකු සහායයක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම අපේ නව ලේකම්තුමියක් මම යම් ගැවුම් තාම හොඳ දක්ෂ නිලධාරියක් ඒ නිසා මේකේ සහයෝගය අපේ සභාවේ තව වෙනත් අත්දැකීම් අපට ලබා දෙමින් අපේ සභාව තාම සාර්ථක විදිහට ගෙනියන්නට ඉතුමේගේ දායකත්වය ලබා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන වගේම මේ ලක්ෂණ නිලධාරිය ප්‍රමාණයට සමාවට නැවත කරලා ඉන්න නිසා ඒ වෙනදි සතුටපත් වෙනවා නිසා ඒ ප්‍රකාශ කරමින් අපිටත් ඒ වගේම සභාවක් ඇදෙද මේ රාජ්‍ය සභාවේ මහජනතාවක් හැටියට කරන්න පුළුවන් උතුම් සේවය අපිට පුළුවන් අයිරින් අපි ඉහළ මට්ටමේ නෙවෙයි ගිම් මට්ටමින් අපිට කරන්න පුළුවන් හැකි හැම සේවයක් අපි කරලා දෙනවා නමුත් මේ මෑත කාල සීමාව තුළ යම් යම් තැන්වල සමහරට කතා කරන්නේ අපි කිසියම් දෙයක් මේ රාජ්‍ය සභාවකින් මිනිසුන් ගෙනියන ලොකු ආකාරය. සමහර තැන්වලදී අපිට ඇහෙනවා යම් යම් දේවල් වල දුර්වලත්වය කතා කරනවා. සමහර අවස්ථාවලදී මේවල ගන්න ප්‍රමාණය පාපිරයින්ට කතා කරනවා. උදාහරණයකට අපි ගත්තොත් එහෙම මම දන්නවා මේ ඈත කාල සීමාව තුළ අපේ පල්ලේපල බල ප්‍රදේශය තුළ නීති රාම කොපමණ සමිකලා තියෙනවා කියලා මම අනිත් පැත්ත ගන්නවා ලංකාවට ග්‍රාම සම්ස්ථාවකදී. නමුත් ඒක අපිට සභාවකින් වීදි ලාම්පුවක් දාන්න කියලා ඉල්ලා දී අපි නොදා හිටියොත් එතනත් අපිට බැලුවා. ඊට පස්සේ වීදි ලාම්පුව දාලා එක ඉලි වෙනකම් පත්තු කරලා තිබ්බ පත්තු කරලා දෙනකොට යන ධාරිතාවය වෙලියලා ඒවට පිළ වැදුනොත් එතනක් දැම්මා. ඒ වාගේ අපි මේ ප්‍රාදේශ සභාව තුළ හැම වෙලේම හොඳ කරත් ධනමාන මතමන අන්තිම අන්තිම මොහොතේ උගලවන්නේ. ඒ වගේම තව සභාවකට නම් කියන්න කනගාටුයි. මම අනිත් ප්‍රාදේශ සභාව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රාදේශ සභාව කොහොම කොහොම ගෙනියනවාද කියන එක අපිට අපිට කතා කරන්න බෑ. නමුත් අපි ඉන්න ප්‍රාදේශ සභාව තුළ මම මේ වෙලාවේ මේ මාධ්‍ය මම මෙතන ඉන්න මාධ්‍යවේදියෙක් හැටියට විවෘත අභියෝගයක් කරනවා. මොකද මේ හැම තැනකම කියනවා අපි ප්‍රාදේශීය සභාවල අපි අද කරු සභාපතිතුමනේ මලකතරේ ගියාපාන්සේ පාස්පෝර්ට් ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා ධර්ම දේශනා කරනනේ අනිත්‍ය වෙනය කරන වෙයි. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ රාජ්‍ය සභාවල ඉන්න මන්දිරෝ හොරු කියලා. එතෙන් ඇවිල්ලා පට ගන්නනේ. හැබැයි මම මේ වෙලාවේ විරුද්ධ අභියෝග කරනවා ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා ඕන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හරි එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඕන පක්ෂයක ඕන නායක නායකයෙකුට ඇවිල්ලා විවෘත අභියෝගයකට එන්න මේ පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශ සභාව තුල හිටපු එක മന്ത്രിවරයෙක් හරි කොතන හරි මංකොල්ල කාලා දෙනවා නම් දූෂණය කරලා දෙනවා දූෂිත විදියට හත පහක් හම්බ කරලා දෙනවා නම් ඇවිල්ලා පෙන්නන්න ලිපිරේකනත් එක්ක කියන ඕන දඩේකට යටත් වෙලා අපි ඒ වරද්ද පිළිගන්නවා. හැබැයි එහෙම නැතුව YouTube හරහා එහෙම නැත්නම් තව තවත් දේවල් හරහා විවේචනය කරනවා අපි ව්‍යාපෘති කරනවා අපි ව්‍යාපෘතිවලින් මෙහෙම ලාභ ලබනවා මෙහෙම ලාභ ලබනවා කියලා. නමුත් ප්‍රායෝගිකව ඒගොල්ලොන්ට මම අභියෝග කරනවා ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක හම්බලා මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කියලා අපි මේ වෙනකොට මේ පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශ සභාවට ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපති ප්‍රමුඛ සියලුම මන්ත්‍රීවරු යම් දෙයක් හොරකම් කරලා තියෙනවා නම් යම් දෙයක් දූෂිත විදිහට හම්බ කරලා තියෙනවා නම් පෙන්වන්න ඒ අභියෝගයට අපි මොන දෙන්න නැති කියන මේ ලෑස්ති කෙනා පිළිතුරු මම වෙලා අභියෝගේ ඒගොල්ලෝ දෙනවා කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අදව හෙටව අනිද්දව නැත්නම් මේ මොහොතේ කවුරු ඉදිරිපත් වෙන්න ඒකට අපි පිළිතුරු දෙනවා කියන මේ කියනවා මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා මොකද හරි වේදනයි ඒ අපි දේශපාලනය කරා තමයි මම හිතන්නේ මම 2000 තරම් මේ දේශපාලනය කරන්නේ මේ සභාව නියෝජනය කරනවා හැබැයි ඒ දේශපාලන කරන කාල සීමාව තුළ කිසිදු සත පහක දෙයක් දේශපාලන අධිකාරිය තුළ අධිකාරිය තුළින් අපි ලබාගන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෙනකොටත් අපි ව්‍යාපාරයක් ඇරෙන්න මම ව්යාපාරයක් කරගෙන යනවා. ඒ අහිංසක ගමේ ජනතාවගෙන් ගන්න 750 රුපියලා ගන්න එකෙන් තමයි අද අපි පවුලක් ඇරෙන්න අපි ජීවත් වෙන්නේ. මගේ ආර්ථිකය ගොඩනගාගෙන යන්නේ. හැබැයි මේ කියන අලුත් ව්‍යාපාර තුළ අපි එහෙම හොරකම් කරලා තියනවා නම් අපි ඒකට පිළිතුරු දෙන්න ලෑස්ති කියන ප්‍රකාශ කරමින් ඒ වගේම ඒ කාල හිටපු කාල සීමාව තුළ අර කියමනක් තියනවා ඕන මිනිස්සෙකුට කරපු දේවල් එක්සෙනකින් අමතක වෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේ තාකල් අපි කරපු හැම දෙයක්ම නැකරුපා නොකරුපා හැටියට ආංගම් ගහමින් සමාජ ප්‍රදාය යනවා. ඒත් තමන්න අපි කරපු දේ එහෙම තියෙයි. හැබැයි අපිට සන්තෝෂ වෙන්න එනවා. සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. අද අපි එහෙම බැනුම් අහලා හරි හදපු පාරක තම ඔක්කොම ගමන් කරන්නේ. හැබැයි මේ පාර හදන්න අපි සූදානම් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ අපි මේක යන්නේ නැහැ කියලා. යන්නේ නැහැ කියලා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ම ඔක්කොම කරනවා. ගරන්න පුළුවන් ගරන ඔක්කොම කරනවා. ඔක්කොම කරලා ආපහු ඒක තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ හැමදාම කරමින් අපි කොහේ බල්බ් එකක් දාපන්. ඒ බල්බ් එක ළඟ තමයි ඒ සියලු දේවල් කරන්නේ. ඒකලා බල්බ් එක යටගෙන තමයි ඒකට බයි. ඒ වගේ ලෝකයක් මේ දැනට තියෙනවා. නමුත් ඒවට අපි අභියෝග කරන මොන දෙන්න ඕනේ. කියන කියන කියමන කියමින් මේ ප්‍රාදේ සභාව තුළ සමහරට යම් යම් අඩුපාඩු අපෙන් සිදු වෙන්න ඇති. ඒ මනුස්සත් ඇතුලේ අඩුපාඩු සිදු වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේක තුළ හිටපු කාල සීමාව ඈ නර බල්බ් එක ගලවන කරේ මමගේ බල්බ් එක ගලවන්න පුළුවන්. ඒක ගලවන ධම්මකට පස්සේ එතන ආලෝකයක් එනවා. නමුත් මනුස්සයන්ට ආලෝකේ සැපේලා ඒ ආලෝකේ තුල ඉඳගෙන ඒක උඩ බලන්න බයින් මිනිහට මං කියන්නේ. ඔබතුමාගේ වහබ්බ ගන්න ඔබතුමා ගාව විසකන්නේ. ඒක ඇතුළේ ඉවරයි. එමනම් මම කියන දේවල් වලට පිළිතුරු දෙන්න කවදාද කියලා කියන්නේ. එහෙම කතා කරන්න එපා. මේ මම කියනවා මොනවා හරි සාදයක් අතුව කතා කරන්න. විහිළුවකට ගණන් ගන්න එපා. මොකද හැම වෙලේම මිනිහෙකුට ධර්මහාන කියන එක සීමාවක් තියෙනවා නේද? ඒකයි මම කිව්වේ. එහෙද කරපු සත්කාර ඒ වගේම සංවර්ධන වැඩ කටයුතු ඒ වගේම කෞද්‍ය සම්පන්න නැහැවීම සංගතවලින් මේ බේරාගෙන එතෙක් දුර ආවා ඒ වගේම මේ අවසර පාර්ශ්වවල මම හිතන්නේ දුදුතු සංවර්ධන කටයුතු සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න සමාජයක් බිහි කිරීම ගැන අප සියලු දෙනා මෙතන වෙලා සභාපතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරා එම නිසා අපට ඉදිරි ගමනත් විශේෂ සාර්ථකලෙස යාමට හැකි වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. සමහර විට අපි ඉතන ආකාරයට වඩා සාර්ථක සංවත් දෙන කලින් සහ ලෞකික සම්බන්ධ සමාජයක් තියෙනීමට ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ආශය කරනවා. කටයුතු කළා. ඒ කාලය තුලදී ප්‍රදේශයට අපෙන් වෙන්න ඕන යුතුයකම් අපිට පුළුවන් උපරිමයෙන් මේ වෙනකොට ඉටු කරලා තියෙනවා. ඉතින් සභාපතිතුමත් සහෝදර മന്ത്രിවරුනුත් ඒ සඳහා අපිට සහයෝගය ලබා දුන්නා. ගොඩක් කාන්තාවෝ දේශපාලනයට එන්න අකමැතියි. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතේ පැත්ත ගැන හිතලා මම නම් සන්තෝෂ වෙනවා කාන්තා മന്ത്രിවරියක් විදිහට අපේ සභාව තුලත් පිටතදී කාන්තාවක් විදිහට නම්බුව රැකගෙන එදා ආව විදිහටම අදත් ගරුත්වය රැකගෙන යන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා ඒ වගේම මම හිතනවා මගේ අවසාන සභාව වෙන්න පුළුවන් මේක සභාව දීර්ඝ කරලා අපේ පක්ෂයේ විදිහට බලනකොට මගේ අවසාන සභාව වෙන්න පුළුවන්. මම මට උදව් කළ ගරු සභාපතිතුමාටත් සහෝදර මන්ත්‍රීතුමන්ලා තුමියන්ලා සියලුම දෙනාටත් මේ වෙලාවේදී ස්තුති කරන්න අවස්ථාව අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඒ වගේම ප්‍රදේශයේ ජනතාවටත් මම වෙනුවෙන් කටයුතු කළ මට සහයෝගය ලබා දුන් සියලුම දෙනාටත් මේ අවස්ථාවේදී මගේ ස්තුතිය පුද කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. තියෙනවා. හින්දා අපි සභාවක් හැටියට මේකට වැඩ පිළිලක් කරලා අතම මොකද ලොකු සේවක ප්‍රමාණයක් ඉන්න හින්දා අපි අතන මේකේ වැඩේ බාර දීලා තමයි හින්දාම මේක ඇතුලේ පරිසර වැඩේ එක හරියටම කරනවා ගස් ටික නිල් පාටට තියෙනවා. නමුත් අපි විශාල මුදලක් වැය කරලා හදපු නගරේ මේ අලංකාරය සඳහා හදපු ටික අභාරට වෙන්න ගස් ගානක් වැඩිලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේකට මොකක් හරි වැඩ පිළිවෙලක් කරලා මේක ඇතුලේ මේක පසු විපරමක් වෙන විදිහේ වැඩකට මාර්ගයන් කියන අදහස තියෙනවා. අර්ථය සමගම මේ වුණත් ඔය වගේම බෝන රෝග මම හිතන්නේ ටිකක් වැඩියෙන් සීග්‍රේ ඉහළ යමින් තියෙනවා මේක ලෙඩු කරනවක් බලන්න මම මේ මෑත කාලේ ගියා ඉතින් මේක නම් අපි අර ඒක අපි PHI මහතුන්ටත් කියලා මේක මේ මේගොල්ලෝ වෙලට බහින්න ඉස්සර දැන් අයනත් කුඩු කපන කාලේ එනවා ඉතින් බීලා යන එක ඊට පොඩ්ඩක් ලැබුරු කරමු ඒ ලහතේ මේ බෝන සම්බන්ධව සැලකෙන්න පුළුවන් අපි එකට හිටියා එක අම්මගේ දරුවෝ වගේ හිටියා විභක්ත දෙකකින් දරුවෝ සියලු දෙනාටම මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපි එකා වගේ හිටපු කාල සීමාවල. ඉතින් මම කියන්න ගිය කරු සභාපතිතුමානේ තුමනේ මේ අපිට ඇත්තටම කොච්චර හොඳ කරත් ඉන්නේ මේ අපහාස උපහාස තමයි සභාපතිතුමා කල්පනා කරන්න ඔබතුමාගේ දේශ දේශපාලන ජීවිතයේ ඔබතුමා මේ තාක්කල් කරලා තියෙන හොඳ මොකක්ද? කොච්චර හොඳ කරලා ඒ වගේම මේ മന്ത്രി මණ්ඩල අනුරුද්ධ මහත්තයා මම දන්නේ ආවද වසර 30ක් විතර රාජ්‍ය සභාවේ ඉන්නවා ඇති මන්ත්‍රීතුමා. ඉතින් ඒ ගමට කරපු සේවය ඇත්තටම අපි කවදාකවත් අපි මෙච්චර දේවල් කරලා තියෙනවා කියලා අපි මේ මේ ගමේ කරාට අර ගම දන්නේ නැහැ සභාපතිතුමා අපි මේ දේ කරා කියලා. අර වසරම දන්නේ නැහැ මේ වසරේ මොනවද කරේ කියලා. නමුත් අපේ අර මේ ප්‍රචාරය නැහැ අපේ වැඩ කරන්නේ. සභාපතිතුමා දැන් දෙමදෙවට ගිහිල්ලා මම අපිට වැඩ කොටසක් කරනවා අය මේ ඇවිල්ලා වැඩ කොටසක් කරනවා. ඒත් දෙන්නේ පේන්නේ නැහැ නේ කාටවත් මොනවද කරේ කියලා. හරියට සංශෝධනය කරලා බැලුවොත් එම් කොච්චර වැඩ ප්‍රමාණයක් මේ අවුරුදු පාට ඔබතුමාගේ කාල සීමාව තුළ ඔබතුමා අවුරුදු 25ක් විතර මේ කොච්චර සේවයක් කරලාද? නමුත් ඒක පේන්නේ නැති දැන් තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි ඒකින් සැලෙන්න හොඳ නැහැ. සැලෙන්නේ නැතුව මේ අපි මිනිස්සුන්ට පහදලා දෙන්න ඕන. අපි කරන්නේ මේ මේවා මේ සභාවෙන් කරන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවනේ සභාවතුන්. දැන් අපි මෙතන බොරුවට කෑ ගැහුවට മന്ത്രിවරු වශයෙන් ඇත්තටම මන්ත්‍රීවරුනේ මේ අනවශ්‍ය දේවල් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මේ සභාව තුළින් කෙරෙන රාජකාරී මට්ටමේ ඒ ඒ කොටස් වල විතරක් අපි කතා කරනවා. කාලය වැය නොකර. ඉතින් ඒක නිසා මම දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් එක්ක එකට හිටියට. නැවත වතාවක් එකට ඉන්න ලැබෙන්නේ නැති මේ අවසාන සභාව වුණොත් ඒක නිසා මේ සියලු දෙනාට මේ ස්තුතියි මානියන්ද. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය අටවෙනි දවසේ අපි මේකට සමගාමීව යම් දෙයක් කරමු කියලා අදහස් කරගත්තා. නමුත් අපි මේ අවස්ථාවේ මැතිවරණ කාලයකින්ද අපිට මේක කරන්න අපහසුතාවයක් ඇති වුණා. නමුත් ඉදිරියේදී අපි දේශපාලනය නොකරුවත් අපි සමාජ සේවයක් හැටියට කාන්තාවන් වෙනුවෙන් කතා කරන්න, හඬක් නගන්න අපි පෙළගිනිනවා කියන කාරණාව මේ අවස්ථාවේ මතක් කරගන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි දැන තිබේ ඉනිමා සවියනි අත්තර ඉර නැගුණු ලෝවක් වෙත කරමු අපි පියමක් කියලා අපේ කාන්තාවන් වෙනුවෙන් මම කියන්න කැමතියි. අද ආර්ථිකය අතින් අවුම මට්ටමට අද පත් වෙලා ඉන්නේ කාන්තාවෝ මොකද කුසියට ගිහුවම මියාගෙන කන්න ගිහුවම ලුණු වැටේ නැති වෙනකොට ලුණු කැට නැති වෙනකොට මිරිස් ටික නැති වෙනකොට දරුවෝ අඬනකොට ඒ හදවත කරන කනගාටුවට පත් වෙනවද කියලා අවුගේ දවස්වල රූපවාහිනිය ගුවන් විදුලිය හරහා ඔබ සියලු දෙනාම දකින්නට ඇති දරුවෝ එක්ක සියදිවි හානි කරගන්න දෙමව්පියෝ දකින්නට ඇති ඒ වගේම අපේ ප්‍රදේශවලත් විශාල වශයෙන් මේ නිවිදුකම කියන දේ තියෙනවා ගම්වලට ගියපුවාම පොත් ටික ගන්න සල්ලි නෑ අර ලියපු පොත් ටික අපිට දෙනවද කියලා අහපු අවස්ථා තියෙනවා ඇත්තටම දෙන්න තියෙනවා නම් ඒක වටිනවා ඒ වගේම තමයි මේ අද වෙනකොට දැටි මම මම දකිනවා වෙලේ මුල්ල කොබ්බෑවැහැර බෝමේරුව වගේ ගම්වල ජනතාව විශාල දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ පාලා තියෙනවා අපි දැගත්තොත් එහෙම යටිතල පහසුකම් අතින් සහ ආර්ථිකමය අපහසුතා අතින් විශාල විශාල ප්‍රශ්න රැසකට මුහුණ පාලා සිටින මේ ගැන සොයා බලනවා නම් වඩාත් හොඳයි කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕන මේ වෙනකොට මේක අමතර ගැටලුවක් සභාපතිතුමනි අපේ පරිසර කමිටුවක් ඉදිරියේදී තියෙවිද කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ. තිබුණොත් එහෙම මාතු කරනවා නම් හොඳයි. මේ වෙනකොට කමත් මේ මිනිස්සු පුද්ගලිකව අල්ලගෙන වැටවල් ගහගෙන ඒ වගේ පාරවල් හදාගෙන ඉන්නවා. මේ කමත් මේ සුද්ධ කරගෙන ඒගොල්ලෝ පෞද්ගලික වාසි ගන්න හදනවා නම් ඒව ඇත්තෙන්ම තහනම් කළ යුතුව තිබෙනවා. ඒ වගේම ඇලරේලි පොඩි කරලා ඒ වගේ නියරවල් එතකොට මේ ඒ වතුර ගලාන යන මේ ඒ තියෙන තැන් ඒ හැමදේම අවහිර කරලා ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් හදාගෙන තියෙනවා. මේවා ගැන අවධානය යොමු කරලා ගොවිජන සේවායක දැනුවත් කරලා මේ සම්බන්ධ වැඩසටහන හදනවා වඩාත් හොඳයි කියලා ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් මම මතක් කරලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන් ඒ වගේම මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙන දරුවෝ වෙනුවෙන් අර විස්තර ලබා දීම සහ කිරි වීදුරු ලබා දීම අපි මේ අවස්ථාවේ දරුවන් වෙනුවෙන් අපි ප්‍රශංසනීය කාර්යයක් ලෙස මේ අවස්ථාවේ සැලකනවා. විශේෂයෙන් මේ කියන කරුණු ගැන කාන්තාව හැටියට සහ අපි මේ සමාජයේ දුක් විඳින කාන්තාවන් වෙනුවෙන් හඬක් නගන කාන්තාව හැටියට අපි විශාල වශයෙන් අවධානය යොමු කරන කාරණාව මතක් කරමින් ඒ වගේම පහුගිය දවස්වල පාර්ලිමේන්තුවේදී පක්ෂ බේදයක් නැතුව මාතලේ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිණි කවිරත්න මැතිණියට එල්ල වුණු වාක්පහාරය ගැන අපේ බලවත් කනගාටුව මේ අවස්ථාවේ පළ කරනවා කාන්තාව හැටියට. ඒ නිසා ඒ කාරණා සියල්ල මතක් කරමින් මම කරනවා මේ ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ට හැම දිනාටමත් මාව මේ ප්‍රාදේශ සභාව දක්වා මේ දේශපාලනට ගෙනාවේ ගරු සභාපතිතුමාගේ මූලිකත්වය නිසා එතුමාගේ බල බලපෑම ඒ වගේම ඉල්ලීම ඒවට ඇහුම්කන් දීලා මම කැමැති වෙලා එතුමා මම മന്ത്രിවරයෙක් තත්ත්වය ගෙනාවයි කරන මගේ ආවක ආදර ස්තුතිය තම උන්වහන්සේලා ඉදිරියේ පුද කරනවා ඒ වගේ තමයි මේ කාලය තුල මම ඉල්ලපු ඉල්ලීම් වලින් සෑහෙන කොටසක් එතුමා මම මට අපේ මගේ කොට්ටාසේ ජනතාව වෙනුවෙන් ලබලා දීලා තියෙනවා අවසාන වශයෙන් කෙරේදා මම හිතන්නේ ඊටාත්ම වයෝවෘද්ධ පුද්ගලෙක් ගහින් වැඩිලා ජීවිතයක් මරණයත් එක්ක කරන සටනක් අපි දෙන්න දැක්කේ. ඒ දරුවෝ ඉල්ලීමක් කරා එයාට මම සල්ලි කර්මයක් කරලා කොන්ද දිගාරින් බැලුව රෝද පිටුවක් දෙන්න කියලා මම රෑ 4 විතර සභාවට කතා කරගම හෙට දෙමු කිව්වා. ඉතින් ඇත්තටම නන්දන මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා අපිට ඒ අනිත් මන්ත්‍රීවරු කිව්වා අපිට හොඳක් නෑ මේ සමාජයෙන් කියලා. ඒක මමත් පිළිගන්නවා මන්ත්‍රීවරුනි සහෝදර මන්ත්‍රීවරියනි. නමුත් අපිට මේ උඩ ඉන්න දෙවියෝ මේ ස්වභාව ධර්ම අපිට ආශිර්වාද කරනවා. අපි හදවත් අවංකයි, අපේ අත්වල ජරාව නැහැ, අපි හොරකම් කරලා නැහැ, අපේ අපේ තිබ්බ සල්ලිත් දැන් ඉවර වෙලා අපි හිටියට වඩා අපේ ආර්ථික තත්ත්වය පහළ ගිහිලා තියෙන සමාජ සේවයට ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒත් අපිට මම හිතන්නේ ජනතාවකින් ඒ තරම් හොඳක් නෙවෙයි ලැබෙන්නේ ඒක මේ ලංකාවේ තියෙන දේශපාලනත් ඒ වගේම සමාජ සේවයේ හැටි කියලා ඒක කියලා තියෙන අනගාරික ධර්ම බලතුමා බව ඒ නිසා අපි කවුරුත් ඒවට සැලෙන්න එපා. අපේ හදවත දන්නවා. දැන් සභාවතුමා මම හිතන්නේ හතර වතාවක් මේ සභාවේ සභාපති ධූරය දරනවා. ඇත්තටම එතුමා මම හිතන්නේ අර කළුගල් අතරින් ඒ වගේ තිරිවාණ කැට අතරින් මතුවෙන මණිකක් වගේ මේ පළාතට බෙදපු හාල් කොච්චරද ඒව දෙන්න කියලා එයා දුන්නාගේ පෞද්ගලික සහෝදරයා දුන්න හාල් ඉතින් ඒව කාලත් වයින් මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඉතින් කවුරුවත් ඒවට සැලෙන්න එපා. අපි අෂ්ටලෝක ධර්මයෙන් සම්පාදනය වී ඉදිරියට තියමු කියලා මම තමුන්නාන්සේලාට ප්‍රකාශ කරමින් අද මම හිතන්නේ අපි ඉස්සරහ ඉන්න ඒ අපේ ගරු ලේකම්තුමිය අපිට නායකයෙක් එතුමියට ආශිර්වාද කරන අසුගිය හතර වෙනිදා මහජන නියෝජනයේ කැඩිට කරපු ප්‍රකාශන මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මම දැන් ආයේ ඒක අපේ මතකෙ මේ සභාවතුමනි ඒ අපි කියන විදිහට අටපාස් මන්ත්‍රීවරයෙක් නෙමෙයි මූලවලවත් නැති කෙනෙකුට මහාචාර්යවරයෙක් වර්තමාන අපේ ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක් ඒ වගේ ප්‍රකාශයක් කිරීම හිතක අපේ මන්ත්‍රී පාර්ලිමේන්තු කීපේ වරිය කවුරුත් ඒක අනුමත කරන එකක් නැති නිසා ඇත්තටම ඒ චර්යා රටාවල රෝහිණී කවිරත්න මැතිණියට දුන් අපහාසයට වඩා ඒක සමාජයේ මේ වශයෙන්ම ලොකු ප්‍රතිඵල අපිට ඉන්න වෙන සිද්ධාගයක්. මොකද අපි ඔබතුමාටත් ඒක අත්දැකීමක් ඇති පසුගිය මැතිවරණ නාම යෝජනා විදියට කිසිම බව අපේ කාන්තා මන්ත්‍රීවරයා කැටියට සභාවේ කටයුතු කරගෙන යන්න ඔබතුමා නිසා මණ්ඩලේ මණ්ඩලේ එකම හිටපු මේ කම්තුනියත් කාර්යවාදිනියත් ඉහළ සිට පහළම දක්වා නිලධාරීන් දක්සා මගේ ස්ථූපයේ නිලධාරීන් සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම කාන්තා කමිටු පිටුවීමේදී මන්ත්‍රී මණ්ඩලයත් හිතමත් මේ කමිටුවට ලබා දෙන සහයෝගය කාන්තා කමිටුවේ සභාපතිනිය හැටියට මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. මොකද ලංකාවේ දැනට සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන කාන්තා කමිටුව අතරට පල්ලිපොළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ කාන්තා කමිටුව එක් වෙලා තියෙනවා මේ උපමන්තරවල සහයෝගය හේතු කරගෙන. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි පසුගිය අවුරුද්දක විතර කාලයක් තුළ මට පෞද්ගලිකව ඇතිවෙච්ච ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් නිසා සභා මේ කටයුතු වලට වරින් වර මට මඟහරින්න සිද්ධ වුණා. ඒ ගැනත් මගේ අඩුව මේ වෙලාවේ ප්‍රකාශ කරන ගමන්ම මට ලැබුණ අවස්ථා සියල්ල මම නොපිරිහෙලා ඉටු කරමින් ප්‍රදේශයේ ජනතාව වෙනුවෙන් මම සේවයක් මගේ මල්ටි මුල කාලයේද සිදු කළා කියන මට සතුටු වෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ඇත්තටම 125 කාර්යාලයේදී අපිට ලැබලා දුන්නා. ඒ නියෝජනයේට රජයෙන් රජයක් හැටියට දායකත්වය ප්‍රතිපාදනයක් වගේ සහයෝගයක් අපිට ලැබුණා නම් අද කාන්තා නියෝජනය ගැන මේ වෙනකොට සමාජයේ තියෙන මතය මීට වඩා සුභවාදී වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව මම හැටියට මම කියන්නේ අපේ අපි මෙහෙමවත් වැඩක් කළාට සමහර සභාවල අසුනේ නැගිට නැති මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කුලකයට අපිවත් සමහරක් වෙලාවට එකතු වෙනවා. ඉතින් මමත් තව മന്ത്രി කෙනෙකුත් අපි එක වෙනත් පක්ෂකින් සභාවට ඇවිල්ලා මට හැඟුණු විදිහට මම ගරු සභාපතිතුමත් එක්ක එතුමාගේ දේශපාලන ගමය ගමන ආදර්ශයට අරගෙන කටයුතු කරා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මම ළඟ මම මගේ ජීවිතයේ ලැබපු හොඳම ජයග්‍රහණය කියලා මම අතම සතුටු වෙනවා මගේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමේ ඔබතුමාට ඔබතුමා මම මෙතනින් නතර නොකර ඉදිරියට කුමන මට්ටමක් වේද දන්නේ නමුත් ඔබතුමා ඒ ඉදිරියට අවශ්‍ය මාව ඔසවා ගැනීමේ පියවරට මූලිකත්වය පිළිබඳ මම මේ ස්වභාවය අද අවසන් සෙසවාරයේ වුණත් ඔබතුමාට මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය උද කරනවා ඒ වගේම මගේ සහෝදර මන්ත්‍රීතුමා ගාමිණී මන්ත්‍රීතුමා අපි දෙන්න එකම කොට්ටාසේ එකම වසමේ එදා මෙදා තුර එතුමාත් මමත් සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් විතර වගේ හිටියේ අපේ අවසාන සභාව වෙන්නත් පුළුවන් මේක. ඉතින් මම හිතන්නේ කරු සභාපතිතුමනි අපි මේ ඉතර කාලයක් අතර අර කලින් മന്ത്രിතුමා සහ තුමී කතා කරා മന്ത്രിතුමා ඉතින් මම හිතන්නේ මෙච්චර කාලයක් අපි ප්‍රාදේශ සභාවක් වශයෙන් අපි විපක්ෂයේ හිටියත් මේ ප්‍රාදේශ සභාවේ ජනතාව වෙනුවෙන් කරන වැඩවලට අපි අත උස්සලා සහයෝගය දැක්කේ. ගෙනියන්න ඕන හින්දා තමයි නැත්තම් වෙනස් කඩුවක් නිසා නෙවෙයි. ඉතින් ගරු සභාපතිතුමා අපේ විපක්ෂයේ කරන යෝජනාවටත් ඇහුම්කන් දුන්නා. ඉතින් ඒ යෝජනාවල විපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමාලා මන්ත්‍රීතුමියලාට සහයම දක්වලා තියෙනවා. අපි විපක්ෂ සමහර මන්ත්‍රීතුමියලාට සංවාද යෝජනාවක් කරද්දී තව ටිකක් තියෙද්දී ඒ ටික අඩුපාඩුවක් වුණොත් එහෙම වෙන මුදල් අරන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව ඇත්තටම කරු සභාපතිතුමෙක් වශයෙන් විපක්ෂයට මේ වගේ දේවල් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කරු සභාපතිතුමා අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා අර ධර්ම මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා මේ ප්‍රදේශයේ කොරෝනා අවධරට ගොදුරු වෙද්දී ප්‍රාදේශ සභාවක් අතරින් සියලු දෙනා එකතු වෙලා අපි දඹුල්ලේ ගිහිල්ලා අපි නාටාමිලා වගේ බඩු උස්සලා කරගාලා ලොරි වලට පටවලා ඒකලා මෙහෙ ඇවිල්ලා ලොරි වල ඉඳගෙන අපි වෙලෙන්ද වගේ ප්‍රාදේශ සභා മന്ത്രിලා සභාපතිතුමාලා අපි ඔක්කොම අපි ගිහිල්ලා ගංගානේ අඩුව කෑකකා ඒ බඩු ගිහිල්ලා අඩුව දුන්නා මිනිස්සුන්ට හැබැයි ඒව සමහර මිනිස්සු දන්නේ නැහැ අර නන්ද മന്ത്രിතුමා කියනවා වගේ හොරා කියන්න තමයි බලන්නේ නැහැ හොරා ඔප්පු කරන්න එන්නේ නැහැ උසාවිය යන්නේ නැහැ මොනවත් නැහැ අර වචනෙට සමාජගත කරනවා හැබැයි මේ කියන දේවල් කවුරුත් කතා කරන්නේ. කතා කරනවා නම් මිනිහෙකුගේ හොඳ කතා කරන්නත් ඕනේ වැර මේ වැරද්දක් තියෙනවා ඒ දෙකම කතා කරලා. එක පැත්තක් විතරක් බලන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක කටයුත්තක් කරලා විශේෂයෙන්ම සභාපතිතුමා මේ മന്ത്രി මණ්ඩලය එකතු වෙලා මේ බියංගල මන්ත්‍රී අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා අපිට මතකයි අපේ කැබ් රටේ කැබ් රටේ ඇම්බුලන්ස් එකක් කරා. ඇම්බුලන්ස් එකක් කරා කැබ් රටේ. ඕනම අවස්ථාවක ඒ ලෙඩ්ඩු එන්න කොරෝනා ලෙඩ්ඩු මොකද එක වාහනයක්වත් එන්නේ නැහැ ගෙවල් වල. ඒ අවස්ථාවේ මිනිස්සු අසරණලා අපිට කතා කරනවා අපි සභාපතිතුමාට කතා කරනවා අපේ වාහනයක් පෞද්ගලිකක් යවන්න බෑ එතනක් ගැටලු. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාව අපි මැදිහත් වෙලා මම හිතන මාතල වේද අපි විතරයි වෙන්නේ ඒක කරේ. කැබ් එක අපි ඇම්බුලන්ස් එකක් කරනවා. ඒ විදිහට හදලා ඔක්කොම කරලා ඒ මේ ප්‍රදේශයේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් තමයි මේ ප්‍රාදේශ සභාවේ වෙන සියලු මන්ත්‍රීලා අත උස්සලා ඒකමතිකව ඒ දේ කරා. හැබැයි ඒව ගැන කවුරුත් අද වෙද්දි කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි තියෙන කනගාටු. ඒ අසරණ වෙච්ච මිනිස්සු අසරණ වෙච්ච මොහොතේදී අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා තමයි වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ අවසාන දවසේ හරි අපි ඒවා මතක් කරන්න අපි ඒවා කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තව කවුරු සභාපතිතුමා සභාවාරා මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන කරද්දී අපි බොහොම දේවල් සමහර හොඳට කරා. ඒත් අපිට කනගාටුදායක දෙයක් තියෙනවා. අපි හරි දුකයි මේ අවස්ථාවේදී යන්න වෙන අවස්ථාවේ මොර්ගස් පිටියේ පාරසාමේ 85 පාර තාම හදාගන්න බැරුව ඒක හදන්න කියලා ඔක්කොම කරලා වෙදෙද්දී ආණ්ඩුවත් මේවා වෙලා මුදලුත් නැති වෙලා ඒක දැන් අතරමඟ නැති වෙලා තැනින් තැන බෝකු කෑලි කෑලි හදලා තියෙනවා ඒක ගැන තමයි අපිට තියෙන ගොඩක් උදව් මොකද අපි මේ සභාවෙන් යද්දී ඒ ප්‍රාදේශ සභාව පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශ සභාව ඇතුළේ තියෙන මේ මාර්ගයක් හදලා යන්න තිබ්බනම් අපිට ටිකක් වටිනවා ඉතින් ඒ ගැන ගැටලුවක් තියෙනවා ඒ වගේම තමයි බියන්විල මන්ත්‍රතුමා කිව්වා වගේ සභාපතිතුමා අපේ ප්‍රාදේශ සභා නිලධාරීන් අපි සියලු දෙනා අපිට සහයෝගී දුන්නා. අපි කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩසටහන් කරා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න අපේ හිටපු කලින් හිටපු පරිසර මහත්මයා, ඒ වගේ දැන් ඉන්න එක්නා ඊට පස්සේ කලින් හිටපු පරිසර නිලධාරී මහත්මයාත් එක්ක අපි පරිසර කමිටුවක් හැටියට විශාල වැඩ කොටසක් කරා. එතුමාගේ මේ කුණු එකතු කිරීමේ වැඩසටහන සම්බන්ධ කරලා ඒ කුණු වෙන් කරන්න ඕනේ. ඒ සියලු වැඩසටහන් කරලා සාර්ථක මේ වැඩසටහන් ටික ගියා. ඉදිරියට මම හිතනවා මේ ප්‍රාදේශ සභාව ඉස්රායලියා මම හිතනවා නිලධාරීන් ඒක ඉදිරියට ගෙනියයි කියලා. 1998 තමයි ඉස්ලාම් මෙතිවරණ ඉදිරිපත් වුණේ. ඒ මෙතිවරණ ඉදිරිපත් වෙනකොට ලොකට තිබුණු වටපිටාව තමයි ඒ අදාළ පස්සේ ෂර්ට් එකක් කැප් එකක්වත් දාන්න යන බෑ. පත්‍රිකා ටිකවත් අතේ තියාගෙන යන්න බැරි වෙනකොට මේ පත්‍රිකා ටිකත් අර බෑග් එකේ දාගෙන හංගගෙන තමයි මේ මෙතිවරණ කටයුතු එහෙම ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී කොහොම නමුත් 2005න් පස්සේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා තමයි මේ මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩත්වය නැති කරලා සාමකාමී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන්නේ. ඒ අනුව හැඳුනුම්පත අනිවාර්ය කරලා දැන් අද මේ තියෙන තත්ත්වෙම එදා එදා මගෙත් එක්කම ගියේ වැඩ ඡන්දේ ඉදිරිපත් වුණු අපේක්ෂක දෙන්නෙක් විතර සෑහන කාලයක් බඳලා කරගත වුණා. ඒ වගේම මගේ ව්‍යාපාරී ස්ථානය විනාශ කරලා නමුත් අපි ඒකෙන් සැලුන්නේ ඒ ආපු ගමන තමයි අපි මම 2002 සභාපති වෙන කෙනෙකුට පල්ලෙපොළ ප්‍රාදේශ සභාව නියෝජනය කරන්න අවස්ථාව ලැබුණේ. එදා ඉඳලා අපි මේ රටේ මොන තත්ත්වයක වුණත් ඒ වගේම රට තුල මොන ප්‍රශ්න ආර්ථික ප්‍රශ්න ඒ වගේම නොයෙකුත් දේශපාලන ප්‍රශ්න මොනවා තිබුණත් පල්ලෙපොළ ප්‍රාදේශ සභාව අපේ ජයග්‍රහණය කරලා සභාපතිවරයා හැටියට වැඩි ඡන්දයෙන් පත් කරන්න අපේ පල්ලේකොට ජනතාව කටයුතු කරා. එක් අවස්ථාවක 2006 වසරේ මට මතක අද වගේ 2006 වසරේ මෙතිවන් ඉදිරිපත් වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු පළාත් පාලන ආයතන බොහොමයක් ඒ ආණ්ඩු පක්ෂය ජයග්‍රහණය කරනකොට මම එවකට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපතිවරයෙක් හැටියට පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශ සභාව අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ජයග්‍රහණය කරගත්තා. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මගේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පක්ෂය වෙන ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායමට නායකත්වය දුන්නේ එවකට පළාත් පාලන පළාත් සභා ඇමතුම. එතුමා තමයි අනිත් කණ්ඩායමට නායකත්වය දීලා මේ පල්ලේකොළ මැතිවරණය මෙහෙවුණා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී පල්ලේකොළ ජනතාව මා කෙරෙහි විශ්වාසය තියලා පල්ලේකොළ ජනතාව ඒ අවස්ථාවේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මේ සභාව ජයග්‍රහණය ලබා දුන්න විතරක් නෙවෙයි මම ඡන්ද 5000කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් 80ක පමණ ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා දීලා සභාපති හැටියට පත් කරන්න කටයුතු කරා. ඒ නිසා ඒ වගේම ඊළඟ මැතිවරණයේදී අපේ නාමයජන ප්‍රතික්ෂේප වුණා. අපි සම්දානෙ ඉදිරිපත් කළා. මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රතික්ෂේප වුණ වෙලාවේ අපි ස්වාධීන කණ්ඩායමක ඉදිරිපත් වුණා ඇපල්ගෙඩිය කියලා. ඇපල්ගෙඩිය ලකුණකින් අපි ෆොටෝ එක ගහගෙන අපි මේ නන්දන මන්දිරතුමාලා අපි ගෙවල් ගහන ගිහිල්ලා පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශ සභාව ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ප්‍රාදේශ සභාව මෙතන ඉදිරිපත් කළා ජයග්‍රහණය කළා. ඒ අවස්ථාවේදී මට ගන්න 5000කට අසංගමනයක් ලබා ගත්තා. ඒ අපේ අමිල මන්ත්‍රීමත් ඒ අවස්ථාවේදී අපේ කණ්ඩායමේ උපසභාපතිවරයෙක් හැටියට අපි කටයුතු කරා. ඉතින් අපි එවැනි අභියෝගාත්මක අවස්ථාවලදී තමයි මේ සභාව ඉදිරිපත් වෙලා අපේ පල්ලේපොළ ජනතාව අපිට ඡන්දය ලබා දීලා පුවත් කළේ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවත් මම හිතනවා ඉතාම රටේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ඇලහැප්පීම් ගණනාවක් තිබෙනවා ආර්ථික ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දකින්න එක සත්‍යයක් තමයි අපි ජනතාවගේ හදවත් තුළ ජනතාවට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ අපි ප්‍රශ්න කියලා ඉන්නේ නැතුව කරා. ඔහුගේ කොවිඩ් වසංගතය හැමුවේ මම හිතනවා ලංකාවේ සෑම කිසිම ප්‍රාදේශ සභාවක තමන්ගේ බල ප්‍රදේශයේ ඒ මිනිස්සු එන්නත් කරන ඒ වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල 60 70ක් හිටියා. ඒ සියලු දෙනාට තේ ටික කෑම ටික മന്ത്രിවරුන්ගේ පුද්ගලික මුදලින් වියදම් කරලා කරා නම් ඒ පල්ලේපුල ප්‍රාදේශ සභාව විතරයි. අනිත් තැන්වල රජයේ මුදල් එහෙම නැත්නම් කරා සමහර තැන්වල ඒක කරෙන්නේ නැහැ. අපි හැම දවසකම ඒ ගිහිලා අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ටික දුන්නා, තේ ටික දුන්නා, ඒ වගේම කෑම ටික දුන්නා, ඒ වගේම ඒ සියලු දේවල් වලට අපේ දායකත්වය සපයවුවා. ඒ වගේම ලෙඩුන් ප්‍රවාහණය කරන්න අපි උදව් කරා අර වගේ වාහනයක් වෙනම හැදුවා අපි. ඒ වගේම අර සුවදරණේ බෙහෙත් ටික අපි ළඟටම ගෙහින් දුන්නා. ඒ වගේ දේවල් අපේ ජීවිතය ගැනවත් බලන්නේ නැතුව මම අපේ සභාවේ අපේ മന്ത്രിතුමන්ලා අපේ ලේකම්තුමිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය අපි ඒක ඉටු කරා. ඒ වගේම පසුගිය දින මාස කිහිපයකට ඉහතදී රටේ ආහාර අර්බුදයන අවස්ථාවේදී මට හැකියාව ලැබුණා මගේ සහෝදරයාගේ සහයෝගය අරගෙන අපි පල්ලෙපොළ කොට්ටාසේ මම හිතන තාම වසන් කීපයකට අරුණාම සෑම වසමකටම වගේ අපි ඒ සහල් බෙදා දෙන්න හැකියාව ලැබුණා පරිත්‍යාග කරන්න. ඒ වගේම තව බඩුමලු දුන්නා. ඒ නිසා තව වසන් කීපයකට අපිට කරගන්න බැරි වුණා. මේ මැතිවරණය මේ කැන්දරීම නිසා. කොහොම නමුත් අන්න ඒ වගේ අපි පුද්ගලයා හිටු කරා. ඒ වගේම මම සභාපතිවරයෙක් හැටියට සභාවේ කරන්න බැරි සමහර දේවල් තියෙනවා. අපේ දැන් ඊයේ අපේ නිහාල් මන්තුමා කිව්වා වගේ අර ආබාධිත පුද්ගලයෙකුට රෝද පුටුවක් අවශ්‍ය වුණා. අපි ඒ අවස්ථාවේදී අපි රෝහලටම ගිහිල්ලා රෝද පුටුව පරිත්‍යාග කළා. දැන් පසුගිය අවුරුද්දේ විතරක් අපි රෝද පුටුව පල්ලේපොළ කොට්ටාසිය තුල 12ක් පමණ ලබා දෙනවා. ඒ තරමට අපිට අපේ ලක්ෂ්මන් මන්තුමාගේ නන්දනියට අවශ්‍ය කියලා කෝ ඒ අවස්ථාවේ ලබා දෙනවා. අපි ඉදින්නේ අපේ සහෝදර ගම්ජෝතුන් හැටියට අපි සියලු දෙනාගේම ඕනම කෙනෙක් අත උදව්වක් ඉල්ලනවාම අපි අනිවාර්යෙන් ඉටු කරනවා. ඒ නිසා මෙතන මේ කටයුතු ඉටු කිරීමේදී අපි ලොකු කැපකිරීමකින් කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම අපි ඉදිරි මැතිවරණය වලින් කවදා මැතිවරණ తీරි කියලා කියන්න බෑ. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් වෙලා තමුන්නාසේවා සියලු දෙනාටම යන්න පුළුවන් විදිහට අපි වාතාවරණය සකස් කරලා තියෙන පක්ෂපාත ભેදකින් තොරව අපි ගමෙන් වැඩක් කරා නම් අපි සියලු දෙනාම එකතු කරගන්න. අපි මේ අහවල් පක්ෂද මේ පක්ෂද කියලා ඉන්නේ නැතුව කණ්ඩායමක් හැටියට අපි කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා മന്ത്രിවරුන්ගේ ගෞරවය ආරක්ෂා කරගන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අර නන්දන මන්තුමා සඳහන් කරා වගේ මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ රටේ රැල්ලක් වාගේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ කියන ධර්ම දේශනාවකට ගියත් විවේචනය කරන්න ධර්මය කියන්නේ විනාඩි 15ක් විනාඩි 45ක් විතර දේශපාලන කතා කරන්නේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මම සන්තෝෂ වෙනවා මම පහුගිය දින කිහිපයක තුලම ධර්ම දේශනාවලට සහභාගී වුණා මලගවන්න. මොකද මට හත් දවසේ බණටත් කියනවා තුන් මාසේ බණටත් කියනවා අවුරුද්දේ බණටත් කියනවා. ඒ වගේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම බණ අහන්න යනවා. ඉතින් අත් වශයෙන් හොඳ හොඳ වැදගත් ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉතාම හොඳ ධර්ම දේශනා කරපු ධර්ම කතා කරපු ධර්ම දේශනා කරපු අවස්ථා ගණනාවක් තිබුණා. ඒ වගේම අර මලගෙවල් වල අවසාන අවස්ථාවේදී සමහරක් කතා කරන්නේ දේශපාලන. ඒ නිසා මේක මම හිතනවා මේ තත්ත්වයක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ධර්ම කරුණු ඊටාම හොඳින් ආන සමහර වෙලාව යනවා දන්නේ නැහැ. ඒ තරමට බොහොම වැදගත් ධර්ම කරුණු. දැන් කොසල් මහරජතුමාගේ සීන 16 ගැන එදා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ධර්ම දේශනා කරා. ඒ වගේ දේවල් සමාන වර්තමානයේට සමහර ඒවල් ගලපලා ලස්සනට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා. දේශනා කරා. ඉතින් අපිට හරි මේක දැනෙනවා ලෙන්ගතකම. ඒ වගේම තමයි දෙමාපියන් දරුවන් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. ඉතින් මේ දේවල් ධර්ම දේශනාවලට සහභාගී වෙනවා නම් අපිට තව තවත් දැනගෙන අපේ ජීවිතයත් ගොඩක් සාර්ථක කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා අර වගේ විවේචනයේ ඒ නිසා තමන්නාසයට මම එක දෙයක් කියනවා අපි අටලෝ දාමින් කම්පා වෙන්න හොඳ නැහැ. ලාභ අලාභ අයස යස නින්දා ප්‍රශංසා සැප දුක මේක තමයි අටලෝ දාම. ඉතින් මේවා පිළිබඳ යම් කිසි අවබෝධයක් අපි ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒ තුල අපේ ජීවිතය හැඩගසා ගන්න ඕනේ. අපට අපේ මූණට බයින අය ඉන්නවා. අපි විවේචනය කරන අය ඉන්නවා. සමාජයට අය මේ මිනිහා දකින්න බැහැ. නමුත් ඒ අයට යම් කිසි වෙලාවල් වලදී ඊටාම අසරණ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. නමුත් අපි ඒකෙන් පරිගන්න යන්නේ නැහැ. අපි එයාට උදව් කරනවා නේ. ඒක තමයි අපේ අපේ හොඳ මේ අපේ තියෙන මේ බුද්ධ ධර්මයත් එක්ක ඒ කියන්නේ අපි බුද්ධ ආගමේ පිරිසක් හැටියට බුද්ධ ධර්මයේ බුදුන් වහන්සේගේ දේශනාව අනුගමනය කරන පිරිසක් හැටියට උන්වහන්සේගේ දේශනාව තුළ අපි වෛරය, ක්‍රෝධය, ඊර්ෂ්‍යාව ඇති කරගෙන ඒ වගේ දේවල් මේ ආවලා මට බැන්න, ආවලා මට අපහාස කරා, නිඳා කරා කියලා අපි පරිගන්න යන්න එයට තව තවත් උදව් කරන්නේ. එතකොට තමයි ඒකේ අපට ලං කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතින් ළමුනාසලා තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ தත්ත්වය තුළ ඒ විදිහට අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මගේ තම මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ මේ ජනමාධ්‍ය තුළ වුණත් දකින්නට අසම් ලැබෙන්නේ ගත්තොත් මේ කරන හොඳ වැඩ උලුප්පලා දෙන අඩුයි. හොඳ වැඩ මාධ්‍ය තුලින් අද පෙන්වන අඩුයි. මාධ්‍ය දැන් අර තරඟයට තරඟයක් වගේ වැරදි නිවුස් එකක් දාන්නේ. ඒ කියන්නේ උද්ඝෝෂණයක් කරේ මොනවාරි තියෙනවනේ ඒක අර මාධ්‍යයට කලින් අලක පෙන්වන්න තමයි බලන්නේ. එහෙමනේ රටේ හොඳ දේවල් කොච්චරවත් කරනවා. සමහර මිනිස්සු කණ්ඩ බෙදාගත්ත බත් එක වෙන අයට දෙන අවස්ථා තියෙනවා. Tamange ඉඩකඩම් දෙන අවස්ථා තියෙනවා. Tamange නොයෙකුත් දේවල් පරිත්‍යාග කරන අවස්ථා තියෙනවා. අන්න ඒවා පෙන්වලා දෙනවා අඩුයි. ඒව පෙන්ලා දෙනවා අඩුයි. වැරදි දේවල් තමයි එක්කවර හෙල්මට් එකෙන් ගහවා කියලා ඒක පෙන්වනවා එක්කෝ. ඒ වගේ නොයෙකුත් දේවල් කාන්තාවක් දූෂණය කරා නම් අන්න ඒක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියේ පළවෙනි තැන දෙන්නේ. ඒක නෙවෙයි. අර වගේ ශිෂ්ට සම්පන්න විදියට සමාජයත් මා නිවුණු සමාජයක් කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ මාධ්‍යයට. ඒ නිසා මම හිතන මාධ්‍ය මාධ්‍ය ඊටාම අගය කරනවා. මොකද ඉස්සර තිබුණේ පාර්ලිමේන්තුව, පළාත් සභා, ප්‍රාදේශ සභා, ඒ වගේම ඒ වගේ ව්‍යවස්ථා ව්‍යවස්ථාදායක විධායක අධිකරණය මේ තුනෙන් තමයි මේ පාලනය වෙන්නේ. නමුත් අද මේ මේ අමතරව මාධ්‍යත් මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මාධ්‍ය ගත්තොත් අපිට ඇසට පේන්නේ නැති දේවල්. එදා තිබුණා නම් මුද්‍රිත මාධ්‍ය විතරයි. විද්‍යුත් මාධ්‍ය. අද අන්තර්ජාලය, Facebook, ඒ වගේ දේවල් වලින් ශනිකව මුළු ලෝකෙටම තත්පර ගාණකින් වැරදි දෙයක් පෙන්වන්න යවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අර ගොඩක් වෙලාවට ඒවා ජනගත වෙනවා. කියන්නේ සියස් සිය වාරයක් දහස් වාරයක් එකම දේ වැරද්දා වුණත් කියනකොට ජනගත වෙනවා. නමුත් බුදුන් වහන්සේ කියලා දෙන්නේ ඕනම දෙයක් කිව්වහම හොඳින් අවබෝධ කරගන්න, හොඳින් ධාරණය කරගෙන ඒ හොඳින් මේ ඒක ਵਿਚාරලා තමයි ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ කියලා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කියලා. නමුත් අපි අර දෙන්න කිව්වොත් එහෙම තව කෙනෙකුට යන පණිවිඩය වෙනස් විදියට අපි කටින් කට කට කතා වගේ යනකොට මේක වැරදි දේ තමයි අවසානට යන්නේ. ඒ නිසා අද මම හිතනවා අපි මේ අපේ හොඳ දේවල් පණිවිඩය දැන් අපේ Facebook තියෙනවා YouTube තියෙනවා ඒ වලින් අපේ මේ හොඳ දේවල් අපි ප්‍රචාරය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ උදින් අපට මේ ජනතාව අතරට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අද අපි ඒ වගේ දේවල් වලට දැන් දේශපාලඥයන්ට බයිනවා දැන් පාර්ලිමේන්තුව ඇති කරන්නේ ප්‍රාදේශ සභාවට දැන් සමහර තැන් වලට අපේ ගම්වලත් ගාලා තියෙනවා අපේ මොකක්ද අර දේශපාලන පක්ෂ වලට එන්න එපා කියන ගමට ඇතුළත් එන්න එපා කියන මොකක්ද එහෙම එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම <laughs> කියන්නේ එහෙම ඒ වගේ සමාජයට ඇත්ත වශයෙන් මේක පුදුම දෙයක් නෙවෙයි. කවුරු හරි ප්‍රධාන මිනිහෙක් අර එකක් බෝඩ්ඩක් ගන්නවා එයා හිතුව හිතුව ගහව මුළු ගමම එහෙමයි කියලා හිතනවා. හැබැයි එහෙම ගහන එහෙම ගහන මිනිසයාගේ සහෝදරයාගේ දරුවෙක් දිහාම බලන්නේ නැහැ මිනිසයා. මම හොඳටම දන්නවා. අනිත් ඒක තමයි මම දැක්කේ ගොඩක් ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ Taman දරුවන්ට සලකන්නේ නැති, දෙමළයන්ට සලකන්නේ නැති, Tamanගේ වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්නේ නැති. ගමේ පවුතුනා ගමේම පවුල් තුන හතරක් කඩා කප්පල කරපු ඒ වගේම තව මිනිහ දෙක තුනක් මරලා ඒ වගේම අනිත් මිනිසුන් හිංසා පීඩා කරපු ඒ වගේ තමයි හැම කරන්නේ. ඉතින් ඒ தත්ත්වේ නැති කරගන්න අපි සියලු දෙනාම කටයුතු කරනවා. මම පල්ලේපොළ ගැන ලොකු අභිමානයක් තියෙනවා. අපි දැන් පහුගිය අරගල දවස්වල මේ ලංකාවේ හැමතැනම නොයෙකුත් දේවල් වුණා. නමුත් පල්ලේපොළ අපේ එහෙම දෙයක් වුණේ නැහැ මම හිතනවා. ඒ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම අපේ විපක්ෂ නියෝජනය කරේ අපේ සුනිල් ප්‍රියංගල මන්තුමා ඒ වගේම අපේ අමිල මන්තුමාලා මේ සියලු දෙනාම අපි දුරකථනයෙන් සාකච්ඡා කරලා එතුමල්ලාගේ තිබුණා ඕනනම් මේක ඒ අවස්ථාවේ කවුරු හරි උසි ගන්න දැම්මම ඕන දෙයක් කරන්න. එහෙම කරේ නෑ ඒක හොඳට මේක නිවලා හොඳට පල්ලෙපොළ කිසිම ගැටලුවක් නොවෙන්න නැතුව කටයුතු කරන්න තමුන්නාසල නායකත්වය තුළ ඒක පොලිසිය පොලිසිය විසින්ම කරපු දෙයක් නෙවෙයි. පොලිසියට අවශ්‍ය ජනතාවගේ ඒ සහයෝගය ලැබුණා. ඒ වගේම දේශපාලන නායකත්වයේ සහයෝගය ලැබුණා. ප්‍රාදේශීය දේශපාලන නායකත්වය. ඒ නිසා මම හිතනවා ඉදිරියටත් මේ එන මැතිවරණය වෙන්න පුළුවන්. ඉදිරියේ තව අරගල තව මේ වගේ දෙතුන් දෙක තුනක් හරි ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන්. ඒකේදී වගකීම තිබෙනවා ඔබතුමාලාට මේ අපි මේ තාක් දුරට මේ ප්‍රදේශයේ ඇති වුණු සාමකාමී පරිසරය නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය කරන නායකත්වය දෙන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. ඒ නිසා අපි ජනතාව තීරණය කරයි කාටද ඡන්දය දිය යුත්තේ කාටද දෙන්න ඕනේ කවුද කියලා තීරණය කරන දේ නිසා ඒත් වටපිටාව සකස් කරන එක සහ ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන සහායය ලබා දෙන එක සහ අපේ අනුගාමිකයන් ප්‍රචාරණ ක්‍රියාවලට යොමු කරන්නේ නැතුව යම් කිසි අවවාද දීලා ඒ කටයුතු කරන එක අපේ සියලු දෙනාගේම වගකීමක් කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරනවා ඒ නිසා ඒ වගේම අර විවුණ රෝගය සම්බන්ධයෙන් අපි මේ ප්‍රචාරක වැඩසටහන් මේ මුළු මේවා කරන්න කලින් අපි දැනුවත් කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම අර සුනක වන්දනා කරන්නේ, ඒ වගේම ජල වේදිකා ඉන්නත් කරන්නේ. ඒ සියලු දේවල් වලින් අපේ ජනතාව මුදවා ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිවෙල කරනවා. ඒ වගේම පල්ලෙපොළ තව එකක් කතා කරමු නැති දෙයක් තිබුණා වැලි වැලි මැස්ස. ඒ ගැන ඒ ගැන දැනට වැඩමුළු කීපයක්ම ඒ අදාළ දැනට අඳුනාගෙන තියෙන ප්‍රදේශවල තිබුණා. ඒ නිසා ඉදිරියටත් ජනතාව තවත් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරලා මේ ලක්තින් නැති කරගන්න කටයුතු කරනවා. මොකද අර ඩෙන්ගු රෝගය වුණත් අපට පාලනය කරගන්න පුළුවන් වුණේ අපේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන් ඒ සියලු දේවල් නිසා. අද ප්‍රාදේශ සභාවේ අපි යම්කිසි සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා නම් ඒකට ප්‍රධාන හේතුව අපි කමිටු ක්‍රමයේ සාර්ථකව කරගෙන යනවා. අපේ ස්ථාවර කමිටු ටික හරියට ක්‍රියාත්මක කරොත් මහ සභාව අපිට පැයකින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. පැය භාගයක් ඉවර කරන්න පුළුවන්. අපි ගිය සැරේ පැය භාගයක් ඉවර කරලා බලන්නේ. ඒ නිසා ඒ தත්ත්වය නිකන් මෙතන ඇවිල්ලා අපි පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න ඕන දේවල් ඒ වගේ අපේ අනිකුත් දේවල් අපි කතා කර කර අනවශ්‍ය විදියට කාලය ගත කරන්නේ නැතුව අපි අර කමිටු තුල ඒවා සාකච්ඡා කරලා මෙතෙන් ඇවිල්ලා ඒ ටික අර න්‍යාය පත්‍රය අනුවම ගියපුවාම අපේ කාලය කෙටි වෙනවා. ඒ කියන්නේ වටිනා කාලය හැම කෙනෙකුටම ඉතාම වටිනා කාලයක්. ඒ නිසා ඒ කමිටු මම හිතනවා තව මේ කාලේ දැන් කොහොම හරි දැන් කමිටු ඉවරයි සභාව ඉවරයි. නමුත් ඉදිරි දිනුණා ප්‍රාදේශ සභාවට අපි කමිටු ස්ථාවර කමිටු හතරක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි අමතර කමිටුවක් කාන්තා කමිටුව කියලා අපි සභාවේ ඇති කරා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අය යම් කිසි අවස්ථාවක මේ සභාවේ සභාපතිවරයා හැටියට පත් වෙනවා. අපි තරුණයන් සහ ඒ වගේම ආබාධිත ඒ වගේ අය වෙනුවෙන් යම් කිසි අවස්ථාවක් ලබා දීලා ඒ තරුණයන් කාන්තාවන් වෙනුවෙන් තියෙනවා තරුණයන් වෙනුවෙන් ඉඩකඩක් ලබා දීලා කටයුතු කරන්න ඒ වගේම කමිටු සභාපතිවරුන්ට යම් කෙසේ ඒ වගකීමක් දුන්නා ඊටාම හොඳින් කරා. මොකද අන්නේ වෙනකොට කමිටු වල සංයුක්තිය ගත්තාම මා පීචය මහතුරු ගත්තා තමයි අත තුන් දෙනාම ආවනේ. පොලිසිය ආවා, මාධ්‍ය අධිකාරිය ආවා. ඒ වගේ සියලු ආයතන. ඒ එනවා කියලා කියන්නේ අපෙන් යම් කිසි වැඩ කොටසක් ඒ කමිටු තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන්නේ. ඒ නිසා ඒක ගොඩාක් සතුටුයි. ඒ නිසා අපි ඉදිරියේදීත් මේ වැඩ කටයුතු කරමු. ඉතින් මට දැන් උනත් කියන කනගාටුයි අපිට මම ඊට වැඩි වැඩ පරසක් කරගන්න තිබුණා. අපිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් එකකින් එහෙම ඊට වැඩි ලොකු සහයෝගයක් ලැබුණා නම් අපට මේ ඉන්න තරම වැඩිය ඒ ශේෂ නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒ සම්බන්ධ කරගෙන ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්න තිබුණා. නමුත් දැන් අපි ඒ ගැන කතා කළ වැඩ නැහැ. දැන් වැඩේ වෙලා ඉවරයි. නමුත් අපි කරන්න තියෙන දේ මමයි දන්නවා උපරිමයෙන් අපි කරා. අපිට කරන්න තියෙන දේ උපරිම මේ කරලා මල්ලේපොළ ජනතාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසයේ යම් කිසි දවසක අපිට සතුට වෙන්න පුළුවන් අපි ඉතිහාසයට යම් කිසි දෙයක් හොඳ දෙයක් කරා කියලා අපිට සතුට වෙන්න පුළුවන් කියන තත්ත්වය ඇති කර ගමු කියලා ප්‍රකාශ කරමින් ඔබ සියලු දෙනාටම ඒ වගේම අපේ ආව ලේකම්තුමිය සහභාගී වෙන තුමිය මම හිතනවා ඒ කෙටි දින කීපය තුළ දින කීපය තුළ රාජකාරි වශයෙන් ඒ ගත්තා වූ ක්‍රියාම මාර්ග තුළ මට පේනවා අපිට ධනාත්මකව වැඩ පිළිවෙලක් යනවා කියන එක. ඒ වගේම එතුමිය විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ හොඳට නව කතා ඔවා ලියනවා. ඒ නිසා හොඳ සංවේදී කෙනෙක්. ඒ නිසා ඒ ඒකත් තම ප්‍රයෝජන අරගෙන මේ ජනතාවගේ දුක තේරුම් ගන්න යම් කිසි වෙලාවක අපි විසිරලා දැම්මා නේද? විසිරලා දැම්ම වුණා. ඊළඟ සභාව පිටවන කම මෙතන මේ වැඩ කොටස් ටික අපි සභාවෙන් යනමත කරගත්ත ඒ වැඩ පිළිවෙල ඉදිරියට කරගෙන යන්න ඔබට ශක්තිය ලැබෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම